s'il te plaît. Attends, je vais aller t'appeler Appelle-moi tes grands frères. Hein, donne-moi le couteau Donne-moi le couteau Oh non Grand frère, c'est lui ça, c'est lui ça. Tu vas sentir aujourd'hui. Où sont tes grands frères Où sont tes grands frères Donne-moi le couteau. Et rentre à la maison et tu m'amènes le chariot original. Tu m'amènes le chariot original, j'ai dit. opetiro lela. I te